Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli hii, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama kengele. Lakini karibu tena wewe ambaye umekuwa ukifuatilia na kuungana nami katika chaneli hii kujifunza mambo mbalimbali. Siku ya leo, hatua tano za kufuata ili uweze kuwa designer mzuri. Uh, hatua hizi ni muhimu sana kwa mtu yoyote ambaye anaanza kujifunza graphic design au masuala yote ya ubunifu, lakini pia yule ambaye tayari ameshajifunza au yuko katika hatua fulani, zinaweza kumsaidia kumtoa katika eneo alipo mpaka kumfikisha hatua nyingine ambayo ni kubwa zaidi katika masuala ya ubunifu. Uh, endelea kutazama video zetu za nyuma. Pia nimefundisha vitu vingi ambavyo vinahusiana na masuala ya ubunifu. Nimefundisha masuala ya uh, videography, photography teknolojia, lakini bila kusahau graphic design kwa ujumla. Kwa hiyo kuna vitu vingi utajifunza ukitembelea katika chaneli hii. Tuanze moja kwa moja somo la siku ya leo. Kama nilivyokuambia, tunaangalia hatua tano ambazo unatakiwa kufuata ili uwe designer mzuri, ili kuepuka zile back and forth, kwa sababu watu wengi wa wanaamini kwamba kuwa designer ni kujua program. Kwa hiyo mtu mwingine atahitaji tu kujua kutumia Photoshop au Illustrator au software nyingine yoyote, basi anajua yeye ni design lakini haiweki na wala haina msaada wowote kama haujajua misingi au vitu vingine vya kuzingatia. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo unatakiwa kujifunza, nitakujifunze fundamentals of design e, lazima ujifunze principles of design. Uh, hapa utajifunza mambo kama typography, ujifunze namna gani text zinavyoweki katika masuala ya design. E, text nitakuwa zifanyeje, e, paragraph, namna ya kuandika, font size, font style na vitu vingine kama hivyo ambavyo ni muhimu sana. Uh, vitu vingine utakuwa ujifunze masuala kama contrast, ujifunze white space, e, na vitu vingine kama hierarchy na mambo mengine mengi ambayo utajifunza ambayo yanahusiana na swala la fundamentals of design. Swala la pili ambalo ni muhimu sana wewe kujifunza sasa ni programs au softwares. Sasa hapa nitakuchague au uangalie ni software zipi ambazo sasa wewe unaitakiwa kujifunza. Basically watu wengi kama unahitaji kuwa designer nitakurecommend na kushauri uanze kujifunza software za Adobe. So hapa unaweza ukachagua kujifunza Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects pamoja na programu zingine, lakini kama unataka kwenda zaidi kufanya masuala kama ya 3D basi utashawishika au utalazimika kujifunza program kama uh, cinema 4d maya blender houdini davinci resolve na software zingine kama hizo hapa ambazo zinatumika zaidi katika masuala mengine ya design Uh, kwa hiyo ukishamaliza hatua ya pili, ukishajifunza software na uh, program mbalimbali ambazo zinatumika katika masuala ya design, basi utaenda katika hatua ya tatu sasa hatua ya tatu ni hatua ya kuwa connected kuwa karibu na watu eh. hiki pia ni kipengele muhimu na ni moja ya marketing strategy nzuri ambayo inaweza kuwezesha wewe kuwafikia watu wengi wateja wengi lakini pia kuwa connected zaidi na madesigner wengine katika kipengele hiki sasa nitakuwa utumie vizuri social media eh, hapa ndipo unatakiwa kujifunza namna ya kutengeneza business account ya instagram eh, uweze kutengeneza Facebook page, sio account ya Facebook no, nitakuwa na page ya Facebook e, ujue namna gani ya kujiunga na mitandao kama Twitter na kuitumia precisely ili uweze kupata wateja, lakini pia kuongeza ujuzi kwa kujifunza kutoka kwa watu wengine. Lakini mitandao mingine ambayo ni professional zaidi kama LinkedIn, eh, unatakiwa pia ujiunge huko ili uweze kuwa connected zaidi na madesigner wengine hiyo ni hatua muhimu na usiichukulie poa, itakuwa na matokeo makubwa sana katika karia yako kama utaamua kuizingatia na kuifanyia kazi. Uh, kitu kingine cha nne ambacho pia ni muhimu ni kuchagua niche, kutagua, ah, kuchagua area of specialization. Eh, umeamua kuwa designer lakini specifically wewe unataka kubezi kwenye nini? Unataka kufanya illustration, unataka kuwa videographer, unataka kuwa 3D artist, eh, unataka kuwa motion designer na kategori zingine kama hizo, unatakiwa sasa uwe makini kwenye kuchagua ni kipi ambacho wewe kwa research zako, kwa kujifunza kutoka kwa watu waliokutangulia, kwa kuangalia watu wengine wanafanya nini, ni sehemu gani ambayo unaona wewe utakuwa profitable zaidi, lakini pia sehemu gani ambayo uko na hobby zaidi, ukiifanya unafurahia na kuenjoy. So hiyo ni sehemu muhimu pia ambayo unatakiwa uzingatie pale unapofanya uh, uchaguzi uh, hapo unachagua niche sasa kwamba bwana mimi saizi nahitaji kuwa motion design so una develop ujuzi wako zaidi kwa kujifunza software zaidi ambazo zinakuwezesha wewe kuwa motion designer mzuri lakini uh, hatua ya tano na ya mwisho ambayo pia ni muhimu ni kuanza kufanya kazi pamoja na kujenga portfolio Uh, portfolio ni kitu muhimu kwa sababu inatumika kushowcase kazi zako kwa wateja na watu wengine ili uweze kuaminika na kupewa kazi zaidi. Kwa hiyo unaanzaje kufanya kazi? Nitakuwa uanze kufanya kazi hata bila malipo kwa wale watu ambao wanakuzunguka na ambao wanaweza kukuamini na kupa kazi eh? Unaweza ukapata kazi ya kudesign logo ya biashara hata ya mjomba wako e, au watu wa karibu wote ambao hawatakulipa vizuri wakati mwingine, lakini ifanye vizuri kwa ufasaha mkubwa ile kazi, kwa sababu itakupa mileage na utaiweka kwenye hiyo portfolio yako ili uweze kujenerate trust kwa wateja zaidi wanaokuja na kuhitaji kazi ili kukuza zaidi. Kwa hiyo hicho ni kipindi ambacho inabidi ufanye zaidi kazi ili watu waweze kuziona, na as long tayari una share, una social media, unajua namna ya kuzitumia price, eh, uh, vizuri hizo hizo social media, basi itakurahisishia wewe kuweza kupata wateja zaidi na watu wengi ambao wanavutiwa na kazi zako na pia wanahitaji uweze kuwafanyia kazi. Hizo ni hatua tano ambazo ni muhimu ili kuweza kuwa designer mzuri au kuepuka zile back and forth ambazo zinaweza zikakuchelewesha kuwa designer mzuri. Nimekwambia hatua ya kwanza ni kujifunza fundamentals of design, ya pili ni kujifunza programs, ya tatu ni swala la kujifunza au kuwa connected na social media eh. Swala la nne ni kuchagua niche area of specialization katika masuala ya design. Ya tano na mwisho ni kuanza kufanya kazi pamoja na kujenga au kutengeneza portfolio. Ah, bila shaka umeweza kuhamasika na kujifunza vitu vingi katika video hii. Kama ni hivyo basi usisahau kubonyeza like kwenye video hii kama bado hujasubscribe hakikisha unafanya hivyo, lakini pia unaweza ukashare kwa mtu yoyote ambao unahisi video hii inaweza kuwa ina msaada kwake, anahitaji kujifunza zaidi kupitia video hii, share. Lakini pia usisahau kusubscribe kama bado hujafanya hivyo, lakini pia unaweza ukanitembelea katika mitandao uh, mitandao yangu ya kijamii Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, kote natumia jina la Geo Media Group. Eh, unaweza pia ukapata tips na ushauri mbalimbali kupitia mitandao yangu huko ya kijamii. Otherwise, mimi sina mengi. Naitwa Joel Kadaga, see you next time.